Soc Matías Serracant, alcalde de Sabadell. Avui he rebut una ordre de la Fiscalia Espanyola per anar a declarar com a investigat pel presumpte delicte de col·laborar en la preparació del referèndum d'autodeterminació de Catalunya del proper 1 d'octubre. Aquesta Fiscalia no està legitimada per actuar contra la decisió sobirana del Parlament de Catalunya. Per això no aniré a declarar voluntàriament. No podem normalitzar políticament la situació d'estat d'excepció que estem vivint, en què hi ha una constant vulneració de drets fonamentals per part de l'estat espanyol. Per tant, com a alcalde, el meu compromís està al costat del mandat popular majoritari, l'exercici del dret d'autodeterminació.